Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə qarışqa yuvası tortunun hazırlanması qaydasını bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün əvvəlcə 2 yumurta götürürük. Üzərinə yarım stəkan şəkər tozu əlavə edib yaxşıca çalırıq. Sonra üzərinə yarım stəkan qatıq, kimisi isə xama da əlavə eləyə bilər. Bir qabartma tozu və bir vanil yenidən qarışdırırıq. Qarışığı çaldıqdan sonra bir qırağa qoyuruq. Başqa bir qabda 3 stəkan yarım un götürürük. Sonuncu yarım stəkan. Demək, 3 stəkan yarım un götürdük. 3 stəkan unu əlavə etdikdən sonra 200 qram otaq temperaturunda kərə yağını əlavə edirik və yavaşca baxın, umac əmələ gələnə kimi qarışdırırıq. Umac halına gəldikdən sonra əvvəldən ki qarışıq hazırlamışdıq, O qarışıqdan üzərinə əlavə etdikcə xəmirimizi yoğuracağıq. Xəmirimiz formaya düşdü. Baxın, bu şəkildə bərk xəmir yoğurduq. Xəmirimizi 3 bərabər hissəyə bölürük. Müzik və üzərini istiriclə örtüb soyuducuda 15-20 dəqiqə gözləyirik ki, bərkisin. Kremimiz üçün 200 qram kərə yağı götürürük, mikserlə çalıb, sonra üzərinə qatlaşdırılmış, qaynadılmış süd əlavə eləyəcəyik. Yağı çaldıqdan sonra qatlaşdırılmış süddən hissə isə əlavə eləyib yenidən mikserlə çalırıq. Hazırlanmış kremin üzərinə bir qədər duru olsun deyə qaynanmamış qatlaşdırılmış süddən yarım stəkan da əlavə eləyirik və qovrulmuş fındığı xırda-xırda doğrayıb baxın bu şəkildə kremi əlavə eləyib qarışdırırıq. Müzik izləyicilərimiz soyuducudan xəmirləri bir-bir çıxardırıq və rəndəliyirik. Rəndələdikdən sonra əvvəlcədən qızdırılmış 180 dərəcəli temperaturda sobada bişməyə qoyuruq. Hardasa 10-15 dəqiqəyə bişəcəkdir. Bu şəkildə bişdi. Bişəndən sonra baxın bu cür hissələrə böləcəyik. Gözləyirik ki, biraz soyusun. Soyandan sonra bir qədər də xırda hissələrə böləcəyik. Xırda ovuntulara bu şəkildə ayırdıq. İndi isə əvvəldən ki, krem hazırlamışdıq. Həmin ovuntulardan hissə-hissə tökəcəyik və qarışdıracağıq. Müzik kasa götürürük. Su ilə hər tərəfli kist vasitəsilə isladırıq ki, tökdüyümüz tortun süzəcək yapışmasın. Kasaya yığdıqca sıxırıq. Burada isə plitka şokoladdan rəndəliyirik üzərinə gözəl görsənməsi üçün. Əziz izləyicilərimiz, artıq qarışqa yuvası tortumuz hazırdır. Siz də hazırlayıb afiyetlə yeyə bilərsiniz. Müzik Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənədək. Müzik